perșeni, sărșani, sărșani, cu două verșani, verșani, cel adici, adici, adici, cu totul să-i suvici. Nefile, nelit, nelit, nas mazitele mukai, mustrum pe caile mukai, șauca mule, șauca mule. Nefile, nefile, nelit, nelit, Nice.